les generacions més joves, sobretot, han de saber el que va passar, perquè si no, la impunitat continuarà. Les generacions més joves han de saber quin és el significat d'aquests símbols. Han de saber en quina mesura la impunitat de la dictadura és una hipoteca, és un llast per la construcció d'una societat democràtica. I per això, efectivament, estem fent doncs, aquesta, aquesta exposició. Hi ha un element, que és el de la impunitat, que està protegit per una estructura legal molt important, que està protegit per memòries diverses, perquè si comencéssim a mirar quins són els orígens de determinades eh, entitats eh, importants d'aquest país, veuríem que en el seu origen hi ha gent que va ser absolutament lleial al franquisme, no perquè fossin franquistes, sinó perquè eren simplement possibilistes. Molts moltíssims. És tot això, i encara més, però no em puc estendre, el que va fer decidir el Comissionat de Programes de Memòria iniciar un macroprograma sobre la impunitat.